ये है आज का गेम आप तीनों रेडी हो स्टार्ट बनाओ ओके ये तो बहुत आसान है मेरी तरफ देखो तनाव तनाव डिप्रेशन इमोशनल